السلام عليكم خي خليل السلام سي وليد ça va بخير عليك كلشي مزيان الله يحفظك بارك الله فيك الله يبارك فيك مرحبا بك عندنا الله يبارك فيك الله يحفظك الله يحفظك وجينا اليوم نشوفوا خويا ام كا اوتو en personne المهم المتتبعين باش يعرفوك بعدا اييه معكم خليل la page آه، ام كا اوتو هنا كنديرو tout ce qui catalogue BMW يعني كاع les retrofits من la sono la radio GPS les compteurs راجو دي باليت سور لي فولون لي جونت لي زيتريي et ainsi de suite نسامبليفيو اللي ما يفهمش تقول ليه طوموبيل خارجه خاويه نعمروها ولا عمرها نخويها خوها ما ندير عندنا مشكل اليوم غنشوفوا واحد الطوموبيل ديالك اييه اللي بروجي قديم عندك من فوقاش انت كتقاد فيها 2016 وانت كتقاد فيها آه، كمل في كمل في 2018 داكوغ دونك انا دابا غنوقفوا ونطلعوا نشوفوا الطوموبيل كي دايره السيري 4 donc غنبداو مع خليل غيورينا كاع هذاك الشيء اللي بدل فيها غنبداو بال extérieur اخي خليل ياك مرحبا نبداو ب la face avant La face avant, je vais la faire. Donc une 2016 qui peut faire les optiques xénon ou la full LED normale. Oui. Donc, on LCI, adaptive LED LCI en forme iconique. C'est un livre très ou là Je suis très loin. <laughs> en forme iconique et fait une portée de 380 à 400 mètres. Mm. Donc euh, le bouclier avant n'a pas changé par loi. On a rajouté les calandres M4 mm. et le C le 1030 du ah. Freinage automatique. Ce qui fait que la Tatanobina a la même distance et la même, la même distance calculée avec le volant mm. et, la, même vitesse l'ira bien la voiture avant. داكوغ دونك هذه ما كانتش فيها انت اللي زدتيها ما كانتش فيها هزناها فيها. وهي دو باز باك ام De base pas M oui. La couleur Estoril bleu. Profil de l'automobile. On a fait les jantes. Les jantes 19 pouces, M4, avec disque perforé. اه et frein كومون M. ديال هاد لي ديسك ديال هاد لي ديسك هادو ديال سيريكات نيت ولا خديتيهم Non, c'est avec 4 M performance. elle. داكوغ Avec 4 pistons à l'avant. Et Ah, quand même. deux pistons. Donc, le freinage freinage qui deuxième. coule sous place. On a changé les rétroviseurs. M4 دوريجين d'origine. Machine le cache. Rétroviseur avec caméra 360. دونك إيه. حل باش تشوفوا إيه، ديك ماشي المينيوطون Rétroviseur M4 fait l'angle mort, fonctionnel bien sûr. L'angle mort في, في les générations الاولين كانوا كيديروه لداخل هنايا دابا ولا كلهم في في في, في الفير هنايا عاد ولا هنا هنا كاميرا 360 نحاولوا نشدوها كاميرا 360 شحال كتكون وحده فيها 5 caméras غير هي 360 ديال les séries 4 و لي اف سيري القدام ما فيهمش 360 آه، ما فيهمش فاسافو فيهم sortie de garage ce qui في كتشوف لك gauche droite قبل انت كتعطيك بحال كتعطيك آه، شنو كاين برا قبل ما تخرج انت الطوموبيل داكور غوش دونك الباركشوك كاينين جوج وجوج في les rétros كاين جوج في, الباركشوك افون جوج في les rétros وحده لور في الكاميرا اغيغ داكور عاد كاين فيها ال kit éclairage كيشعل هنايا oui درت ليها الغاجو دابا كاس M Performance لتحت كولور كاروسري وجهها زوين صراحه احسن من نوار كيعطي شويه كتعطي شويه الطوموبيل كتبان عارفه شويه لا درتي كولور إلا- كاروسري في الطوموبيل إلا كانت بيضاء كيجي كيمشي مع نوار. البيتوم كي- كيكحال كيبقاش تبان سي الطوموبيل فري عندك الصح لي ديسك اللور مبدلين لي ديسك اللور ماشي ان بيرفورمانس غير ديسك آه، كبار مي ان بيرفورمانس يعني لي زيتري لي زيتريي تا هما كبار ودي اوتو مشات ام كا مشات ام كاري بقات L'arrière. لي رو اغيير فيها 275 داكوغ عوض 255 ديال باك ام نورمال حيت الام 4 عندها لارجور اللور بزاف اي 255 كلافو شوسي بنو ميشلان كوب 4 كيبانوا كيبانوا عراض Dans la partie arrière, on a mis un diffuseur et performance avec double sortie d'échappement dièle 35 l'échappement كامل silencieux كامل Si on se trans- câble, euh, avec euh, des sorties d'échappement M performance siglé M هنايا وي كتبان دوريجين d'origine ديفيزور ان بيرفورمانس انا كيبان زواون جي بريفيري ندير هنايا كولور كاروسري وهنا الوسط ندير باش يبان داك الديفيزور اه كيبان وي سي فري لي فو اي سي غيكونوا بانوا ما كنحيدش الكادفان ولا ديما كنخلي ال motorisation ديال الطوموبيل هي هذيك وي لي فو اس سي دونك فول ليد هما اللي باينين كلشي ما كيحملش هذاك ال clignotant orange هنايا donc هادو كيعطيو واحد كانت ديما الطوموبيله لارج بزاف هنا في الشوفه ديالها وشحال من حاجه لي فولات يعني حتى حتى حتى المشاريع ال recul حتى هو LED. هنا ال spoiler ولي malheureusement تقاس prochainement carbone نطلعوا على ال intérieur. ال intérieur هو فيه بزاف ال intérieur فيه بزاف من بسم الله الانتيريور كان فيه احمر نيت L'intérieur كان احمر مي كان فيه ان كوير داكوتا اون ا شونجي تو الانتيريور بان كوير ميرينو ولكن ديال ام 4 لي سياج افون اريير ديال الام 4 سياج افون اريير ام 4 Bien sûr, full électrique, mémoire. لي زانسير كاربون تا هما Zinser carbone avec la surface هنايا بالكونتارا ان بيرفورمانس هنايا تو لونسومبل عندنا هنا بالكربون حتى البومو دو فيتاس هو كومون كاربون فيتاس تا هو عندنا لو فولون الكونتارا كله كان ديال تفاصون هو كان في الاول كان كوير في لي تخوا كولور ديال ديال الام j'ai changé par le, le M Performance Alcantara. Et j'ai mis tous les, accessoires d'il MF. Ah, le compteur full black panel. Fait trois modes de conduite sport, confort et éco. Avec head display, bien sûr. Ah, bien sûr, ليكرون كان فيها صغير ولا كان كبير ديجا كان فيها ليكرون صغير de toute façon انا خديت المينيموم اللي في الطوموبيله كوم صا باش انا ناميليوري داكشي اللي بغيت فيها الطوموبيل دونك هذا ايكرون دو 8.8 تاكتيل اه دونك هذا تاكسيل موا جو بريفير يكون عادي باسكو السيري 4 داكشي جا ليكرون ديالها بعيد شويه C'est vrai, على آه. الكوندكتور وي، ما c'est تقدرش vrai. توصل ليه بزاف دونك التاكتيل كيكون غير غير زايد فيهم هنا عندنا النافيغاسيون نوفو جينيراسيون نوفيل جينيراسيون نقدروا نديرو فيها اون فول سكرين نقدروا نديروها اون دو بارتي عندنا نورت افريكا كامله هنايا عندنا لا كوموند فوكال راديو Veuillez sélectionner une bande radio comme FM ou une autre source audio-vidéo. اف ام FM. Veuillez indiquer une station de radio ou une fréquence. ايت راديو Vous سونو écoutez la station FM Hit Radio. عندنا لا سونو ارم Tell them by the phone what we eating fondue. I don't know about كوبي رايت عندنا لا سونو ارمن فيها اللوجيك 7 شحال لي باف 6 لا فيها 16 او بارلور 16 16 او بارلور فيها ميديوم اي تويتر اها ميديوم اي تويتر هنا اها ميديوم تويتر اللور عاوتاني médium tweeter. عاد la planche arrière حتى هي فيها ميديوم اي تويتر ميديوم اي تويتر دونك عندنا اربعه في la planche arrière اربعه في les garnitures arrière plus اربعه في الـ في les garnitures ديال ديال البيبان plus جوج هنايا عاد les subwoofers تحت الطوموبيله تحت les sièges ديال الطوموبيله دونك لا سونو لا سونو كتكون فيها impeccable même آه، ال volume يكون غير قليل كيعطيك لا سونوفين وكراف كلشي ناضي عاد كتكون هي de base كتكون 600 واط عاد الا كان فيها لا راديو اغمن كتكومبينا بيناتهم كتعطيك 804 واط واه تبارك كيف كتكون la sono انت عندك مع la sono بزاف عزيز عليك ضروري ليكواليزر <laughs> هنا كتقاد لا سيتياسيون ديال ديال le son ديال كيف ما بغيتي بغيتيها aigu grave moins grave le fond يكون كيفاش داير l'écho Non, tranquille. Hein, la radio fait un disque dur interne de 100 Go. Hein. Euh, une partie dédiée à la navigation et une hein. autre partie dédiée à mp 3 direct. Je installer la carte libre ici. On euh, tout ce qui est réglage véhicule et tout, éclairage, euh, réglage de l'écran, head-up display et tout. on oh, a notification ah, de l'automobile. Je ne sais pas ce que faire. On a le liquide de frein et l'huile moteur. Ça سيدي تبارك الله عليك هذا هنا عندنا les fonctions هنا ديال ال cruise control الا درنا نقصه غير غتخدم لي الكاميرا ياك الكاميرا 360 ايوا نمشيو نضربو شي دويره دابا بالطوموبيل على برا اه oui oui عاد شتات impeccable دابا نمشيو نضربو شي دويره في الكونفور دونك اون اون مود كونفور هنايا conduite normale, BMW typique, بلاصتي ديما profonde تحس براسك لتحت طابلو دبور ديما عندك الواجهه ديالك connecté CarPlay بعدا ياك كار بلاي كونيكتي شحال فيه كولور وحده فيه دو كولور فيه البلون وفيه لورونج داكور On peut le changer là. Mon véhicule, réglage véhicule, éclairage, intérieur. سبور وي هو تبدل لا في البلون انا جو بريفير لو L'orange. لورونج ديال بي ام Oui, نيت typique ça. انت اخي خليل ليستوار عندك مع بي ام Hmm. قديمه عارف من بانك l'enfance ديالي وانا كنحلم بالبي ام اول بي ام سيتي اون اون 118 دي 143 شيفو مهم. فريمون داك الموتوريزاسيون ديك الساعه كانت غير الجولف 5 في المارشي وكانت الا 3 صافا كانت يلاه كدير ملي بانت ديك سيري 1 وداك لا بويسونس اللي فيها زعما كلشي سويتش البي ام الان بس 20 ديك ال- لا غير 18 كانت كانت فريمون كان الكومبورتمون ديالها وكانت رابور بوا بويسونس كانت زوينه كتجري كتجري كتجري كانت الطوموبيل. خفيفه هي كانت خفيفه اما كانت الفانت d غاي كانت hors de prix كانت الفانت دي بونس شي 39 وكانت اخرى شي 35 mais ها وهي الطوموبيله ما فيها والو <laughs> انت والبواطه والموتور <laughs> هذيك اول طوموبيل بها هذيك اول طوموبيله كانت وشنو دوزتي معاها آه، واش نقول لك ما كانش ديك الساعه كنت كانت القرايه وكان كان شويه ال budget كان serré وشحال من حاجه كنت من منهم هنا يلا ركبت لك زينون دي جون كان دي سياج اون كوير فولون ام ديك الساعه كانت على l'époque كان داكشي غالي شويه mais ça va وكانت غير la casse ديك الساعه ما كانش هاد اليديه ديال برا انك تجيب شي حاجه على برا وي سي كنت امبورتي دابا ال pièces ولا موجود صافا دابا ال pièces ça va وليتي كت importer دابا من برا ولا ولا le choix ولا عندك les fournisseurs بزاف آه، كتجيب des, des matériaux de qualité الناس كيكونوا contents كاملين وكلشي فرحان وكلشي ناشط وهذا بحال هكا بخير وكتستغل كتلقى الطوموبيلات بيان سور حاجه زوينه كنركبوها عندنا حنا الاولين هذا ونتيستيوها مزيان عاد نبروبوزيوها على او شويه الخدمه باش تركب لوريجينال شويه compliqué. oui ضروري مع ال programmation هذاك الشيء كيكون شويه compliqué انك ت... mais على l'habitude زعما نقدر اي واحد يقدر يديرها زعما مع l'habitude ومع لونترينمون ومع شحال من حاجه يقدر اي واحد يركب شي حاجه زعما غير ديفيسيل زعما في هذا الوقت كلشي يقدر يخدم خصو شويه تخدم شويه عقلك وهذا هو كاميرا على الله سيدي تبارك الله عليك آه، جاتني قاصحه شي شويه لا La suspension automobile elle est rabaissée de 20, mi- 20 mm. Donc euh, كتعيش شويه بداك ال- ميم لي بنو راه ماشي غنفلاط مازال غير تيوبليس داكور مي شويه لا لا سسبونسيون كتكون شويه هما ديور. باك امانه تيجيو لي كاملين تيكونوا قاصحين شويه لا الباك ان كله كيكون ديور كتكون قاصحه الصوبه ديالها ديال دو طوا دوريجين ديجا نوار البافيون نوار ديجا طوفون بعدا راه هادي ما عندي ما نقدرش نزيدوها كومبليكي ياك هنا نخدموا لا سي سي même في في المدينه وداكشي كيخدم غير هو بعد المرات خاصك دير attention parce que les voitures قدامك يقدر يدير infiltrer شي واحد قدامك في les voies في خيناج بويس كتصدق كيخلع خارج على اللي وراك هنا كنكونتروليو la distance par exemple هكا mais هو مزيان في l'autoroute مزيان في الطوبوت في لي لون تراجي كيهنيك ما كترتاح هنا بغينا نقربوا مزيان الطوموبيله كنريكليوها على جو بونس 60 متر وقيلا وكتقاد لا سي سي كي برونشيتي بالكابلاج دوريجين هادي والبروغراماسيون كابلاج دوريجين بلوس شونجمون دو بليزيور بواتي اه بي ام هذا هو البلان فيها خصك اي حاجه تبدلها خصك تبدل معاها البواتي وي بيان سور لا دابا على حساب آه، سميتو عاوتاني ال- لا كونفيك ديال الطوموبيله باغ اكزومبل في الاول الا كانت ايكيبي بان اون اوبسيون كتكون ليا لهذيك لوبسيون كتقدر تقادها فهمتي سي فري تقدر تقادها اما الا كانت ديجا طوموبيل بازيك كتقدر تبدل بزاف ديال الحوايج اه سي فري المهم باين فيها مت... فيها ما يدار هادشي علاش كتعجبني انا ديال les passionnés طوموبيله تقدر تشريها ما تملهاش تقدر تشريها و bout 4 تبدل فيها l'intérieur تبدل le volant تبدل les jantes كتحيا الطوموبيل c'est vrai كتعاود عاوتاني من الاول تولي عندك une vision اخرى على الطوموبيله تقدر تضرب بها اكثر واخا داك بياس موجود ماشي بحال pièces موجود pièces موجود بياس les Allemands كاملين آه، تقريبا ام كاين pièces زعما ماشي غالي بزاف وماشي غالي يعني على حساب الطوموبيله parce que الطوموبيله ما شراش انت بواحد آه، شنو نقولوا الطوموبيله فايتها budget ديال 600 درهم ce qui fait normal غيكون عندها ال pièces غالي ما يمكنش انت تشري طوموبيله ب 25 وكتشوف ال pièces ديالها كتقارنها مع هاد الطوموبيلات هادو c'est vrai oui ولا واخا هكاك راه موجود هنا عندنا واحد الابسون اخرى نديرو مون سبور هنا عندنا le son ديال ام 4 الصوت هذا غير هذا المهم هذا هذا le son هذا c'est ما عندوش علاقه بلا ما عنده لا علاقه ما كيتسمعش برا كيتسمع آه، لداخل كيتسمع لداخل وكيكون سورتو آه، في les في les M كاع les M4 M2 les 135 كاع les l'essence ديال البي ام ملي كيكون فيه موتور كبير اوتلا 280 دي شيفو كيكون فيهم هاد l'ASD باش كيعطي شويه ديال يعني باك ام نو لي ام الام 4 ام 5 ام 6 كلهم فيهم هذا هذا هذا هادو كلهم فيهم الجداد وين آه، آه، حسب آه، اما هاد اما الموتور الصغار حتى هما دايرينو فيهم علاش دايرينو باش يغمق شويه هذاك le son ديال الموتور باش تبقاش تسمع عندك لداخل داك le moteur حيت دابا التوربو ما بقاش كيتسمع بحال التوربو ما كيعطيكش ديك la sensation ديال ديال ال atmosphérique. oui c'est vrai فهمتي ما كيعطيكش بزاف داك البليزير كبير بزاف في le son donc داكشي علاش زادوا هاد l'ASD هذا باش يعطيك داك le son كتحس براسك ب la vitesse غادا الطوموبيل oui oui. وهاد هاد هاد le son اي واحد يقدر يديرو زعما عنده شي بان تفاصون آه، هو لا لا نورمالمون كيمشي مع ال Harman آه. ضروري اوبليجي اللي عنده لا سونو ارمن ممكن ياكتيفي يقدر يقدر يزيد هاد ال module هذا اما اللي ما عندوش la sono المهم كتزاد la sono تزاد يزاد كلشي وعاود كاينه الا بغيتي تزيدها مع amplificateur كيكون آه، حيت هما عندهم 3 sono عندهم البازيك وعندهم ايفي آه، e وعند عندهم هادي هاد الاغمن هادو في لي بازيك عاد كاين عاوتاني في في في, في لي زوتر سيري من من سيري 5 الفوق بادي عندهم آه، البانكاد الوفسن عندها البور اند ويلكينز والاغمن كاردن كيكون هو البازيك في الهاي اند عندهم تعمقتي في البيان المشكل ديال ضروري ملي <laughs> كتبغي الحاجه ملي كتبغي الحاجه كتعطي فيها كلشي exactement exactement هو راه الصراحه راه كاين ما كاين بزاف نهضروا على الطوموبيل هذه بزاف كاين بزاف ما غنطولوا ياك يولي <laughs> فيديو فين نص ساعه donc بعدا كنشكروك بزاف واللي حتى شي حاجه غنخليو ليه la page ديالك نخليو ليه la page. tout ce qui concerne BMW. les écrans كلشي كل شيء على باج بي ام كا تعطيك كل شيء تما كاع نخليو لهم داك الشيء ونتمنى تكون نتمنى تكون عجبتكم الحلقه وكاين ايبيزود 2 كاين واحد الطوموبيل وحده اخرى مخبيها لكم هو <laughs> كي لا روبروك لا والو 190 آه، الحلقه الجايه غتكون واحد الطوموبيل اللي غيوريها لنا خليل مي ما نقول لكم انا نخليكم هذه تعجبكم حتى هي مزيانه مازال خدام عليها مازال ما سالاهاش يلا تهلاو